Jesus doesn't care so much what you accomplish in the world. Y a Jesús no le importa lo que tú eh, eh, obtengas en el mundo. He doesn't really care at all. No le importa para nada. He doesn't care if you're a famous body. No le importa si eres un cuerpo famoso. Or an infamous uh, o, body. <laughs> O un cuerpo infamo. <laughs> <laughs> like, like a criminal. Como un criminal. Uh, he, he looks at your heart. Él eh, eh mira tu corazón. He wants you to have a pure heart. Él quiere que tengas un corazón puro. And a peaceful mind. Y una, eh, eh, eh, una mente pacífica. So even though Jesus gave me a lot of practical a, a, a guidance. Entonces Jesús me da mucha guía práctica. Where to go. ¿Dónde ir? What to say. ¿Qué decir? What to do. ¿Qué hacer? How to do it. ¿Cómo hacerlo? Really, those are still just preliminaries. Todas esas son cuestiones preliminares. Because really all Jesus wants you is to have a peaceful mind. Porque todo lo que Jesús quiere es que tengas una mente pacífica. But he knows that as long as you judge, Pero él sabe que mientras sigas juzgando and you have all these ego judgments, y tengas todos estos juicios del ego, you will not be able to experience the peace. No vas a poder experimentar la paz. Y es por eso que la guía es tan importante. It uses what you have learned Utiliza lo que has aprendido to take you beyond what you have learned. para eh, llevarte más allá de lo que tú has aprendido. It uses all the words that you have learned Utiliza todas las palabras que has aprendido to guide you to silence. para guiarte hacia el silencio. Esta guía es tan práctica. Y quizás no escuchas la voz. Pero quizás sientes cosas en tu corazón. Puedes sentir la, dirección que tienes que tomar. O quizás ves símbolos y signos alrededor tuyo. Uh, de una canción en la radio. billboard. O de un cartel or a sign on the road. O un signo en la carretera. Or maybe you're talking to a friend. O quizás estás hablando con un amigo. And the friend starts speaking. Y tu amigo empieza a hablar. And you think, oh, that's piensas, my guidance. Mm, esa es mi guía. It's coming through my friend. Está viniendo atrás de mi amigo. Oh boy, Jesus is everywhere. Oh, Jesús está en todas partes. <laughs> He can reach me in so many ways. Puede alcanzarme de tantas formas. Because that's how it happened for me. Porque así es como sucedió para mí. Before the voice started in my ear, antes de que la voz comenzara a hablar en mi oreja, there was many signs and symbols. Había muchos signos y símbolos. They were coming at me everywhere. Que vienen a mí de todas partes. I couldn't miss. Yo no los podía perder. Uh, I just kept praying and getting the signs. Simplemente oraba y obtenía todos estos signos. Very obvious signs. Muy obvios. And This is the direction that we all want to move in. Y esta es la dirección en la que todos queremos movernos. Because this builds your trust. Porque esto crece la confianza. And builds your faith. Y también crece tu fe. That you need to have. La cual necesitas tener. To navigate this world of time and space. Para navegar este mundo del tiempo y el espacio. It's kind of like an internal intuitive GPS. Es como un GPS interno e intuitivo you just start to realize Tienes que empezar a darte cuenta. The only way I can move towards peace and happiness La única forma en que me puedo mover a través de la, hacia la paz y la felicidad is to develop my intuition. es desarrollar mi intuición.